就在刚刚，印度男孩阿南德又发布了最新视频。我相信对于阿南德，大家都很熟悉，我在这里也就不做过多的介绍了。阿南德认为，因为疫情还在全球蔓延，没有得到有效的控制，那这疫情其实已经两年了。很多人因为长期被隔离或者封城的原因，心情都非常的焦躁和抑郁。所以呢，阿南德在这个视频中啊，给出了七个应对抑郁的方法。 我呢，就以第一人称的视角带大家了解一下他今天讲的内容是什么。阿南德说：“今天我们谈谈抑郁症的七种原因和治疗方法，以及我们如何解决这个问题。通过今天的视频，你也许可以帮助自己和你的亲人。视频将涵盖很多方面，尤其来自现代科学的理论。目前，超过2.64亿人患有抑郁症，超过7亿人患有其他类型的精神疾病。” 大多数人只知道吃药可以减轻症状，但他们几乎没有意识到，这只是为少数的公司带来了财富，而对苹果阶层的人来说，这仍然是痛苦的。所以，现在让我们来看看抑郁症的主要原因。什么是抑郁症？我们所知道的第一个原因是内心因素。我们对自己过去的行为，尤其当我们对某人做了一些消极的事情并产生了不好的后果的时候，很有可能我们的内心就会极度的懊悔和极度的困扰。 但反过来，如果我们做了一些积极的事情，也许在某一天会缓解我们的抑郁，这也很常见。因为很多人在生活中经历了这种事，大家都可能陷入抑郁。但唯一的问题是我们如何应对，这才是关键因素，也是一个非常复杂的话题。但有办法解决这个问题。第二个是困扰世界的一个普遍因素，就是人口太稠密了。全球三分之二的人口居住在城市地区。现代的科学表明，城市容易产生幽闭感。 进而呢，有可能发展成为抑郁或者是其他心理疾病。那下面一个重要的原因就是神经系统疾病，这种问题呢多发于产前和产后，并且呢可以遗传。关于这点，我们所拥有的心态类型啊，对我们的心理健康起着非常重要的作用。可以通过一些瑜伽的练习来避免这种情况的发生。我们也应该在大自然中寻找幸福感，这是一件很简单的事情。所以，让我们在大自然中去寻找快乐的源泉吧。 另外一部分人的抑郁啊，最重要的原因是宿命论和悲观主义情绪。悲观主义其实也是一个可以纠正的问题。你可以试着给自己建立信仰。当你拥有上帝的时候，你不需要依靠其他任何东西来对抗抑郁。这是一种完整的生活方式。你必须遵循整个的生活方式，而不是其中一部分。那么这将给我们带来改变。当然，首先要相信造物主可以在您的周围。试着去感受造物主。 这听起来很困难，但实际上也很容易，因为我们都天生具有这种意识，所以我们不需要惧怕任何事物，我们也不需要感到沮丧。强大的内心可能是克服抑郁症的非常重要的一步。我们应该尝试为我们周围的人创造积极的改变，而不是消极的改变。每当我们采取行动的时候，我们其实都是在为我们的未来播下快乐的种子。每一个行动都会产生不同的反应。 但只要你能够力所能及的帮助周围的人，在未来的某个时间点，一定可以得到正向的回馈，让你内心足够阳光。我们古老的圣人也总是建议我们光脚站立在花园或者田野间。事实上，这种行为啊，早被现代人抛弃了。我们没有太多的时间在花园里或者田野间去感受那份大自然的美好，但这事实上很有用。 相反，你每天盯着电视、电脑，太多的娱乐内容，反过来会让自己觉得自己的生活呢与节目中的那种内容有明显的反差，进而觉得空虚，甚至造成了抑郁。这在现实中有很明显的例子，韩剧、日剧、小鲜肉剧都会造成这些后果。我本人也会经常出去做一些园艺，这是我想通过社交媒体向你们传达的非常重要的一个观点。 特别是年轻的一代，他们比较喜欢那些小鲜肉、乌托邦剧情，这令人非常的担忧。这同时也是一个非常严重的国际化问题。强烈建议马上停止看这类节目，自我排毒一段时间，至少放松一下，回归大自然。而这，我相信是一个很好的选择。为大自然而欢呼，将您从一个一文不值的感觉转变为地球上最有价值的人。 所以，如果你想去一个充满自然环境的地方，你一定会突然发现自己很有价值，因为有些人尝到了这种感觉。比如通过去做一些事情，那就举一个简单的例子吧。比如你去志愿去一个周围的小山村，然后对自己和周围的人做出积极的改变。具体来说，你可以在周末尝试着去你周围的小乡村，去教一教小孩子们，或者说传播传播您所获得的那些个知识。 这些啊都可以产生很多积极的正能量影响，它们不光会让你在一个简单的周末里获得充实感，事实上，它对你的内心有着深远的心理影响，甚至呢可以重新塑造你的价值观和生活习惯。而这种行为正成为最近热潮的流行，尤其在发达国家。还有一种有效的治疗方法，并且被证实治疗效果不错，大家可以尝试着喂养喂养小动物，例如养一些小猫小狗。 这些呢已经被证实可以明显的减少抑郁、焦躁、沮丧和其他的几种心理健康障碍，这尤其适用于没有良好的日常工作状态的朋友们。小动物呢会被动的来规律你的日常行为时间，每天呢早起早睡，这都非常重要。更重要的是，那些你认为的抗抑郁的药物，有可能是那些大公司强加给你的一种观念性的信任，实际上呢它有可能正在损坏你的身体。 或者神经系统，所以呢，我建议你把它们扔进垃圾箱里，摆脱它们，因为有很多的东西比药物要好得多。关于抑郁症，我将说的另一件重要的事情是生活的更好，而不是想着自杀。当然，通过执行我刚才提到的措施呢，我不认为再有任何人还会想到自杀。耐心看完我的这期视频，我相信它会带领你走向更美丽的、精神上更令你满意的生活方式。因此。 如果你真的从头到尾看完了视频中的内容，并在自己的生活中加以实践，并帮助和教育他人，使得他们也变得更好，那么这将是一个伟大的时刻。抑郁症患者进入自杀或者更深的阶段的主因，是因为没有多少人愿意去倾听他们，至少去倾听这些患者的意见。他们往往远离抑郁症的人，不愿意和他们在一起，而这恰恰就是那无数生命消失的。 主要原因，我们需要花更多的时间和更多的耐心。好了，以上呢就是阿南德本期视频的直接翻译内容。这期视频啊，其实我是非常着急翻译出来给大家听的，因为他的这期视频真的是非常客观，很有用。总结起来就是有事儿做，让你每一天都充实。事情没有大小，只有你爱不爱做。有所期待，生活就有所希望。人不怕卑微。 就怕失去希望，期待明天，期待阳光，人就会从卑微中站起来，并且去拥抱蓝天。真正的旅行啊，不是寻找新的目的地，而是在发掘自己深处的内心的灵魂。而真正的探索，不在于行走的距离，而在于触及更深的心灵。阿南德诚恳地为抑郁症这个世界性难题分享了自己的观点，而这些观点看似普通，却不乏真理。 也许我们是该放下手中的这些个电视剧或者娱乐节目，找个周末去就近的乡野山涧，哪怕踏踏青也好。就像孩子曾经说过的，一个人只有拥有充满梦想和激情的心灵，才能真正懂得生活的意义，也才能从真正的意义上去享受生活。